эки тилге магниттер түндүк уюлдары менен бири бирине карашат темир талканын жардамы менен магнит талаасынын сүрөтүн алууга болот эки тилке магнити бири бирине карама каршы уюлдар менен багытталган темир талканын жардамы менен алынган сүрөттөн магнит талаасынын сызыктары көрүнүп турат така сымал магнит менен экспериментти кайталайлы биздин алдыбызда магнит талаасынын така магнитинин сүрөтү турат